这画呢是圣家族，但是不是拉斐尔画？的，这是唯一这屋里不是拉斐尔画的，谁画的呢？米开朗基罗啊！为什么把老米的画挂在这儿呢？它有原因的啊！这部作品是一五零八年左右完成的，完成的目的是什么呢？是为了完成，是为了庆祝一个小女孩的诞生，而这小女孩的名字叫玛丽亚，她的爸爸妈妈就叫做多尼老爷以及玛德莲娜夫人啊，也就是说。 我们看这两幅是他的婚纱照，然后祈求子孙绵延。然后后边这块陈列的就是另一个大师啊，我生女儿了，然后我请另一个大师画一个作品来庆祝我的女儿的诞生。